Ну, школе здесь оказался, так дойду до копий занора. Позарастали стежки, дорожки. Вау! Wow. это да. Первый раз такое вижу. Ясно, чтобы коп в воде было. Но чтобы... Чтобы, чтобы... даже. Че себе. Да. Жил вообще-то он туда, он идет. Можно и там пробовать. пару кусочков <coughs> пигматита хочу взять. Шпат какой тут. Здесь андалузит был гранат маленький прозрачный. Да, ну ладно, поищем. Вообще она в минералогическом плане должна быть интересна для специалистов, наверное. И пигматит неплохой, и... А это что такое? Тут такие слюда такая была трубочками, цилиндриками. А это пигматит тоже, но такой, видите, водянистый. Кварц всякий тоже. А вот тут не знаю что, но Кварца какое-то включение. Ну вот, пора домой. Солнце уже садится. не садится низко.